हजुरहरूलाई सर्वविधै छ हामीले दिनौँ नदिनौँ समय मिलाएर ब्लगहरू अनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू लिएर आउने गर्दछौँ आज चाहिँ हजुरहरूलाई साहित्यिक खडकहरू मैले खिलाउन गइरहेको छैन आज चाहिँ मनोरञ्जनको लागि कुरा गर्नेछु हामी चाहिँ अमेरिका स्थित सेटल एकुरेम भन्ने जग्गातिर हजुरहरूलाई भिजिट गराउने छु आज म अनि मेरो आफ्नै पनि अब नानीहरू छुट्टी भएर back to school three month vacation भएर भ्याकेसन अफ भएर ब्याक टु स्कुल जान लागेको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई पनि यो दृश्य भिजिट गराउन मन पर्यो के कस्तो छ होला अनि प्रक्रियाहरू छोडिदिनु प्रतिक्रियाहरू छोडिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु चाहिँ मेरो गाडी मेरो गाडी रेडी भइसकेको छ मेरो परिवारहरू निक्लिन लागेका छन् अहिले चाहिँ सेटल एकुरियममा छिर्दै सबैजना चाहिँ एउटा माछा हो Thank you. Amat, kok kamu rasa tak? Masa hatur sendiri sih? Oh. oh. चाहिँ तपाईँको रेल खोला हो पेसिफिक ओसनको एउटा भङ्गाल हो यो गरेर लिएको छ यहाँ यो सेरल एक्युरियमभित्र विभिन्न माछाहरू र विभिन्न जनाहरू देख्न सकिन्छ तर यो चाहिँ रेल पानी हो हजुरहरूले आर्टिफिसियल भनेर नसम्झिदिनु होला यो रेल पानी हो पेसिफिक ओसनको सानो भङ्गाल यता लिएको How are you today? How are you today? You feeling excited? Okay. Say hi to the KK Education.